Ie lagunok eta ongi edo horri gehi Urrengo saioa izango da, denboraldi honetako azkena, baina 2008a ondo bukatu nahi dugunez, ba, saio berezti bat egingo dugu. Gabonak ospatzeaz gain, ge, sariak, e, urtearen laburpen bat, eta hainbat jokuz uzketatuko baititu guztuen artean. Gero, oporaldi txiki bat hartuko dugu guk, eta 2008a ziren berriro izango gara bueltan gure bigarren denboraldiarekin. Baina, bueno, utz dezagun hori datorren erako, eta orain asgai dezen beti bestela berriekin. Kojima eta Konamiren arteko istilio amaiga horren ostean, badakigu Kojimak betirak utzi duela Konami eta bere estudio propia sortu duela. Orain arte genekin oso ondo zer egingo zuten, baina orain jakin dugu bideo bati esker, Sonyrekin elkarlanean arituko dela eta euren urrengo jokoa saga baten hasiera izango dela, PS Laurako esklusiboa izango dena. Orain goz, dakigu egi joko honi buruz, bueno, egia esan dezakigu ez zer joko honi buruz, baina baliteke datorren E iruan, datorren ekainean ikusi alizatea, ba nolakoa izango den gutxi gora bera. Rocket League, badakizu joko hau maitea dugula eta badakizu eh, zerbait dagoen bako hemen kontatzen daiz dugula ba azken finean oso engantzatu delako derako guere Hora edukia doainik izan da eta aktualizazio batean sartu digute ba, neguko mo joku mota ez, neguan jolastu alizateko joku mota nun ba, pista, epelarrezko eh, pista bat ordez, izotz pista bat izango den eta baloiaren ordez ba, jokei E, jokeian erabiltzen diren pastilla moduko egitako bat izango egia esan eskin bat besterik ez du ematen eta tontokiri bat izan litekeela, baina fizikak asko aldatzen dira pastillaren mugitzeko era oso ezberdina baita. Oso divertigarria eta gomendagarria, doainik denez ez dago eskusarik ez probatzeko. Rocket League bezain beste maite dugu Life is Strange, aurtengo joko honenetako bat eta zalantari gabe sorpresa handiera izan da niretzat, eta askotan aipatu dugu GTB joko hau. Orain badakigu edizio fisiko izango dela eta datorren urte hasieran ba, bere kaxa eta disko eta guzti aterako da. Disko bakarri balitz, ba, bueno, baina egia san orain sartu diote liburu bat, e, zuzendarien iruzkinak, e, soinu banda, berriro erosi beharko. Pokemon talentzat ere badugu berain berri dosia, orain Pokemon berri bat aurkeztu baita, legendarioa da, eta zazpireun da hogeita bat garrena izango da, Volcanion deituriko Pokemonak ba, badirudi hau beste berri bat izan litekeela, baina antza denez nahiko berrikuntzan handia egin dute Pokemona baldi berean ur eta su motako izango baita. nintendo Nintendorekin jarraituz badirudi beraien jokun maitatuenetako bat itzultzar dagoela, Mario Galaxy Wii Urako erregistratu berri baitute ESR-ben, eh, Ameriketako pegi ba, adin sistemaren antzekoa dena ez da beste joko berri bat izango, baizik eta Wii akaleratu zen jokoa, ba, berriro aterako dutela e, Wii Uko denda elektronikoan. Asko diotenez, Mario Galaxy da Mario iruro ondoren dagoen Mario joko honena, eta argi da gorren aitzen dari dela. Zue izter iruditzen benetan alda esaten duten bezain ona. Nik egia zen horrein diketut probatu, baina badut gogoa, eta beraz ea aukera dudan hemendik gutxira. Square Enixek Final Fantasy VII berregin gozuela bagenekien, remake, remaster, deitu nahi duzuen bestela. Baina orain, badakigu ez dela joko bakarra izango, hainbat ataletan banaturik egon gaita. Hau, esaten dutenez, joko erraldoi izango delako da. Baina ez dakigu oraindik era ea bizati, iru, bost edo amar izango diren. Ez dakigu ea telteilek egiten duen bezala episodikoa izango den, edo besterik gabe bi edo iru atal luzeetan banaturiko joko bat. Horendik hori ikusi beharko dugu, baina egia esan badagarai azterbezak iteko hainbatena jardun dugu bere buruz, baina egia san berri honak besterik ekartan ez dituztenez, ez da batera arritzekoa. Eri Studios, talde Euskaldunak sorturiko Pendurway jokoa duela gutxi nominatua izan zen PlayStation sarietara, eta duela gutxi ospatu zirenean jakin genuen ea zerbait irabazizuten ala ez. Eta egia san bai, sari garrantzitsua irabazizuten, prentxaren ustez, joko onena izan baitzen PlayStation sarietan, eta beraz zorionak zuei, eta gozatu sariaz, ea noiz dugun aukera probatzeko Pendurway gure etxeetan. Aste honetako analizian joko nahiko arraro bat iguruz jargungo dugu Thomas Bosalon jokoari buruz hain zuzen ere. Thomas Bosalon bidimentxetako plataforma jokoa da eta pentsatuko duze hori nahiko arrunta dela, baina joko honetan pertsonaiak ez dira zuek espero bezalakoak. Pertsona animalia da bezalako izakien ordez, pertsonaiak laukiak izango dira, lauki zuzenak, karratuak eta bar. Koloretu erenetakoak izango dira eta bilezi ezberdinak dukiko dituzte, batzuk altuago saltatuko dute, beste batzuk urreta flotatzeko aukera izango dute. Nahiko sinplea dirudi, baina egia esan, narratzaile bat dukiko dugu kontatzen bakoitzaren historioa. Eta asko sakontzen da nola bai. Nibel guztietan zehar narratzaile honek kontatuko dizkigun gauzekin primeran ezagutu izango ditugu, pertsonaia hauek, eta egia esan oso oso ondo idatzita daude bitxia da nola konektatu daitekeen erratu batekin joko baten bidez. Plataformen bidez sortzen diren puzleak egia esan oso interesgarriak dira eta ikasketa kurba oso politatu. Orduan, asko gomendatzen dugu jokua nahiz eta lau ordu eskais irango dituen, zortzi euro bali ditu eta benetan oso merezita dituela zortzi euroiek, e, oso gomendagarria da eta plataforma gehienetan dago eskuragarri bai, Playstation, Xbox, Steam, Gallium Mugikorretan, horretan, Wii U, eta bar eta analizia unola ez inditotemek eskaina izan da, badak izan bezala indi jokoei merezi duten atentzia mateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Jakingo duzuen bezala, azken aldian zuen bozkak eskatu ditugu, game irantxia sarietan, ba ea zeintzuk diren garaile jakin alizateko. Orain beste formulario berri bat sortuko dugu, helburu nahiko ezberdin batekin. E, eh, laukitxo bakarra izango duzu betetzeko, eta hau izango da, ea zer galetu nahi diguzuen Game meraun taldeari. Joko buruz, gehi taldeari buruz, e, gure joko gogokoen buruz ea zer gustatzen zaigun, ea zerrez, ea tortila patatak euki barduen tipula edo ez, nahi duzuena galdetu, bidali eta nahikoa galdera baldin baditugu, baliteke urrengo atalean bertan dagoeneko astea zuen galderak erantzuten bestela bigarren denbora aldirako utziko dugu. Eta honekin bai, bukatzen da, saio hau, esan bezala, datorrena, gabonetako berezia izango da, eta beraz, eh, arpidetu zaitezte kanalera, eta honekin bukatzen dugu, mila esker bertan egotegatik, eta urrengo arte lagunak.